E aí, cara, me diga é, o que, que achou do, desses dias de agito para a convenção e fundação do né? Partido Pirata do Brasil? E eu achei fantástico. É, muito trabalho, muita canseira. O pessoal que estava aqui desde antes preparando fez um trabalho impressionante. E eu cheguei já em cima do evento e me envolvi. E se eu Estou satisfeitíssimo e cansado e feliz de ter tudo dar certo depois de me dedicar bastante. Só estou imaginando o tanto que o pessoal que estava aqui desde antes organizando para que o evento acontecesse não está mais satisfeito ainda por tudo que vinha dando certo, e desde o começo, de todas as, as pequenas coisinhas que tiveram que caminhar. Tudo deu muito mais certo do que eu, esperava, porque a gente realmente conseguiu uma boa visibilidade, a gente conseguiu notícia, a gente conseguiu é, é mostrar que para quem a gente veio. E daqui é ladeira acima e cada vez melhor. E vamos começar agora, esse é o primeiro marco, essa é a pedra fundamental, e daqui em diante temos aí uma tarefa grande, mas uma batalha boa para finalmente registrar de vez o partido e fazer isso tudo dar certo. É isso aí. É isso aí, cara. E vamos lá. Beleza.